En aquest segon exemple eh, aprofundirem en un parell de conceptes que, si bé són molt senzills, sí que s'han de saber i s'han de tenir clars i bueno, saber-los utilitzar i aplicar com toca. Els dos conceptes són simplement el temps de transmissió i el temps de propagació. Per això, si agafem l'exemple que teniu a les transferències de la xarxa, que és la mateixa d'abans, fixeu-vos que teníem el router al mig Teníem el host a l'ordinador A, el B i el C. A cada enllaç, de fet, tenim l'enllaç 1, l'enllaç 2 i l'enllaç 3. Tenia un conjunt de característiques d'aquest enllaç. La velocitat de transmissió, la seva capacitat, la seva longitud, la distància i el tipus de medi que defineix, en aquest cas, la velocitat de propagació em sembla, o l'enllaç 1 i l'enllaç 2 teniu que la velocitat de propagació és la velocitat de la llum, per tant poden ser fibres òptiques, i a l'enllaç 3 el que tenim és que pot ser un enllaç de coure o de cable coaxial, metàl·lic, en qualsevol cas, i per tant la velocitat de propagació sobre aquest enllaç les senyals, dels bits, és inferior. És 2,8 típicament per 10 a la 8 metres per segon. Agafem, per exemple, simplement l'enllaç primer enllaç, i anem a veure en aquest enllaç com calculem el temps de transmissió. El temps de transmissió ens podem referir com a RTX, un retard o un temps de transmissió, i es defineix, o té la segona expressió, L, la longitud total del paquet, partit per C, on C és la capacitat de l'enllaç. L, insisteixo, longitud total del paquet, incloent les capçaleres i les dades d'acord? I de fer la capacitat de l'enllaç. I això ens donarà un valor que tindrà unes unitats de segons, donat que és un retard o un temps. Com hem d'interpretar aquest, aquest resultat? Això és el temps que triga un paquet, un paquet que enviï el node A, de longitud L, a ser transmès, a ser ficat dins el medi. Recordeu que els enllaços es poden veure com a tuberies, com a tubs, i el temps que necessitem per ficar un paquet de longitud L dins l'enllaç és el temps de transmissió. Començarem ficant un primer bit, després un segon bit, un tercer bit, fins l'últim bit, l'L, a l'enllaç. I el temps que triguem a ficar tots aquests bits dins d'aquest enllaç és el temps de transmissió. D'acord? Senzill, però és un concepte important. Després, un cop un bit hagi entrat a l'enllaç, aquest bit viatja dins aquest tub, dins aquest enllaç, fins que arriba al final. I triga un temps, un temps que depèn de la distància que té aquest enllaç, així com de la seva velocitat de propagació, és a dir, com ràpid es mou aquest bit dins d'aquest enllaç. Com ho calculem? retard de propagació és igual a la distància dividit per la velocitat a la que es mou, en aquest cas el bit. Quines unitats tindrà? Doncs si això són metres, si això són metres per segon, ens tornarà a quedar segons, donat que segueix sent un retard. Recordeu que això és un temps de viatge, és el temps que triga un bit des de que entra l'enllaç fins que surt per l'enllaç. D'acord? I que, per tant, si ho mirem des d'un punt de vista de bit, quan haguem ficat el primer bit, aquest bit trigarà aquest temps a sortir per l'enllaç. El segon bit, un cop hagi entrat, trigarà el mateix temps. I així consecutivament per tots els bits que tinguem en el paquet. Música